Julian. Nice to meet you. I will introduce our school. ここ自然に囲まれた ENG はとっても快適に過ごせます。海も近くにあるので気分転換にいつでも行くことが可能です。またスタッフの方をはじめ先生方はとってもフレンドリーなので気さくに話しかけてくれます何かトラブルに見舞われた時でさえもスタッフの方が迅速に動いてくださるので寮生活も安心して過ごせています 何よりダボンは本当に安全な街だと思いますフィリピンは初めて訪れる国だったので私自身最初は不安を感じていましたが実際にダボーで3ヶ月生活をしてみて一番驚いたのは治安の良さでしたもちろん海外なので、えっと、出かける際は最新の注意を払うことは必要だと思いますがここダボーでなら1人で行動をしたり1人でタクシーに乗ることも可能だと思います た平日はと基本8コマの授業を受けるのでそれだけでもかなりの単語やイディオム英語を学ぶことができます私の場合平日の授業の後は授業の復習にフォーカスをしていましたまた週末は先生たちと一緒にご飯に出かけたり生徒と一緒に海に出かけたり地元のヨガの教室に参加をしてみたり そこでできた友達とご飯に食べに行ったりと楽しい時間を過ごせています学校の一歩外に出るだけでもとたくさんのフィリピンの文化やいろんな人との出会いのチャンスに恵まれることができるので、えー、授業以外の時間も有意義に過ごせています